Saluton al cio, jeni vodia via diaccio. Kai kiel vi povs vidi mi nun esas nuda, jen mia bella brusto, a kai esas nocte ci tie, morga mi flugos al Adelaido por pato preni en lingvan festival on tie, do mi simple devos prepani min por tio, kai compreneble ciam antal flugo, mi simple hao sigas mian chambron, char mi ne cias kion mi besonas, kai mi electas aferoin, tut hazarde, kai kiam mi fin fine alvenes cello loco, mi fakte neniam havas tion tiam mi vere besonas, sed ne gravas. Do mi simple preparas min nun kaj mi supozas ke vi devas min helpi. Do kompreneble mi bezonas unu ŝtrumpeton, ĉar tio sufiĉas. Ĉar ĝi estas por via kaco, ne mi ŝercas. Ho fek, rigardu mian ventro. Ankaŭ mi bezonas botelon plena de akvo, aŭ ĉu ĝi estas plena aŭ malplena. Estas malfacile diri, ĉar ĝi estas duone plena. Comprenebile mi besonnes ci tiuen agion ci tie, char gi estes iel grave per mia poche telefono, min est kiel. Se gi havas ci tion, estes quasi et vosto. Rigardo gin, gi estes Hu, Uh, uh, mi estes musso. <laughs> Oh, cashi min sub citio. Compreneble mi besonas tranchillon por mia san vicio, char tre genas min, kia mi estas en la avia dilo, kai oni donas al mi san vicion, kai mi simple ne havas tranchillon por tranchigin, do ci mi antal planas tiu in Anca mi ne volas forgesi mian solo en amico nel mondo, kiu ciam dormas, <gasps> kiu causas al via vosto, <laughs> cara amico, mi metos vin en mian pantalonon por securigi vin. Mi ne scias kio estas en do mi supposas che mi simple fosos en ĝin. Saluton! Mi estas Evil Dia! Mi estos via dio, kaj ĉi tio la nigra truo! <laughs> nepre mi bezonas mian hund cenon, char mi, mi devas esti hundo, kiam mi estas tie por la aliai inoi. Ne diru ci tion al mia edzino. Si credas che si estas la sola posedanto de mi. <laughs> No! Ho, rigado, kion mi just trovis. Ciu vi memoras ci tion ulon? Ciu vi memoras lia nomon? Char facte mi forgesas, sed eble vi memoras. <laughs> No! ca laste mi devas montri kien el mondo mi idos. Do ci tio Australio rigardu un momenton un momenton kai Tasmanio kai Sydneyo estas ĉi tie kai Adelaide estas ĉi tie kai mi flugos tien tiel ĉio Tio pli bonas. Do mi credas che tio estus cio, se mi forgesintus ion, compreneble en la commentario memorigu min, sed faru hodia nocte, mia tempe, ne faru morgau kia mi jam estes la avia dilo, kiel vi cioi aciuloi ciam faras. Kai mi vidus vin, en la veronta filmo, 如果你不在那，我坐飞机去你家，然后我吃你猫。